já José! 出ないでしあ出てるか、はいい、見ましたね色と全然違います さあいかがですか美味しい海鮮居酒屋丸来たですよさあやってってやってってさあ今日も美味しいネタいっぱいさあミンククジラの上赤味噌汁さあ日本酒はいっぱい座ってらっしゃいかがですかさあやってってやってって見てない方がいい

違う。ハマグリお願いします。ホタテ二つ。ホタテ二つハマグリ。はい。えっ、ー、とハマグリ一つとホタテ一つ。はい。はい。す。

よろしく本当の自慢大丈夫出てこないエビコスお願いしますはいはいはい100円でなかなか出てこない大丈夫えっとなんだっけはいハマ一つお願いしますハマお願いしますスカルプオいスいー牡用意しといて 焼きうん終わりあとエビ一ついやふっくらしてんだよちょっと大丈夫 Para mí es una cocina mucho más así. la No quiero adaptarme a nadie. Porque tengo colegas sanos. Te lo digo porque mis mejores colegas son así. Look at here. 高汤的鸡汤。 伊勢海老あありがとうございますはい Pero ir a tu puta bola significa, es que es lo que te digo, mis colegas van claro y eso es con lo que les, digo a esta gente. ¿Os habéis dado cuenta que no sois compatibles con Igual sí, igual sí. This one? o u t e いらっしゃいませ。 どういませ。